тамак даярдоо үчүн жайларды жылытуу үчүн автомобилди кыймылга келтирүү үчүн энергия сарпташ керек энергиянын ар кандай булактары болот алардын бири күйүүчү май бирдей массадагы отундарды күйгүзгөндө ар кандай жылуулук саны бөлүнөт табигый газ отунга караганда пайдалуу демек бирдей жылуулук санын алуу үчүн күйүүчү отундардын массасы табигый газдын массасынан көп болуу керек отундун бирдик массасынын күйүүдө берген жылуулук саны отундун салыштырма күйүү жылуулугу деп аталат